wakaweza kufa, wakaweza kufanya kazi katika ubongo uliokuwa hai, ah, kidogo inakuwa ni shughuli na ile jambo litakao kuweza kufanyika kisirisiri, kwa sababu hii ni kesi. Unadhani wahusika na kina nani? Kwa nini wanamwinda sioni sana? Baada ya kuweza kujua kwamba kila kitu kinakwenda vile wanavyoweza kupangilia, huenda siri yao ikaja kuweza kufichuka na ikaweza kuleta shida katika taifa lao. Sasa ile jambo inabidi kuweza kufanywa kimya kimya na siri kuweza kufutiliwa mbali. Songshoni alifika kwa mtaalamu anaweza kumwita Rio, na kitu alichoweza kumwambia ni kwamba anampenda Kana. Kwa Kana ga suki da zaidi. Inaonekana kumbukumbu yake kwa sasa imeweza kurudi, lakini Rio hakuwa na pressure yote, hafikirii swala la kuweza kuwa na mwanamke kwa sasa. No wife no kids, yani yupo alone tu. Kwa alirudia tena Kana ga kumbe anampenda Kana. 記憶が戻ったんだってな Inaonekana kumbukumbu yako ishaweza kurudi. よかった Alimpongeza. Yaani kitabia anaendana na Rio pamoja na Songshon, si waongeaji sana, kila mmoja busy na mambo yake. Jukumu la Rio kuhakikisha kwamba anamlinda Songshon. Katolewa Marekani kaletwa Japani, hajui sababu ni. kini, sababu hipo. Jamaa anasema CIA kuna uthibitisho ambao alikuwa akiweza kuhitaji. Au international terrorist allies. Lakini kwa sharti moja kuweza kumleta katika serikali ya Japani. Baadhi ya maofisa ma intelligence wa Kijapani walikubaliana na ile jambo kwa sharti moja kwamba US walisema kwamba Japani sijaweza kuuliza swali lolote kutokaweza kufahamu chochote kuhusiana na mtu huyu. Sasa ina maana kwamba ameweza kuletwa hapo bila sababu. Kuna siri ambayo hatuifahamu. Je, unawezekana kutusaidia tukaweza kuweka ulinzi wa kutosha kwa Sion? Kuna mtu ambaye alikuwa akiweza kupiga simu wakati ile mazungumzo yalikuwa akiweza kuendelea, kulikopo na mtu wa karibu Honda akiwa hapa da. Ah. Anasema mambo ya Assad ambayo tayari alishaweza kuyafahamu kwamba hii ishu inahusiana na CIA na kuhusiana na Maskman wamejaribu kuweza kufuatilia. Kuna kitu kimoja ambacho nashindwa kuweza kukielewa kiundani zaidi kuhusiana na ule mtumiaji wa kinyago nini. Honda akamwambia hakuna kitu. Sasa huyu mtumiaji wa kinyago aliingiaingia vipi katika ile taifa lake ile tu historia yake nataka niweze kuifahamu. Kwa hiyo naomba ufuatilie na uweze kunipa jibu. Risa kama ameweza kupewa kazi kwamba huyu mask Man kaweza kuingiaje ndani ya nchi hii. Historia yote, rekodi yote anataka kuweza kuipata bwana Honda. Kuna jambo ambalo amelishtukia na ana mashaka kwamba ishu ina inahusisha watu wengi. Kana kiwa zake kazini ajikuta anaangusha kikombe cha kawa bila kuweza kujua. Samane kambe usijali, naonekana huko vizuri. Rafiki yake alimwomba awache, mimi nitakusaidia. Mawazo ilikuwa ni mbali sana, baada ya kuja kuweza kufahamu kweli kwamba mtaalamu anaishi Ni Njuni. Ndio kitu kinachoweza kumpa mawazo binti, mtu ambaye anafahamu kwamba alipoteza maisha. Miaka miwili imepita, leo yupo hai na amekuja wakati ambao ni mbaya. Tayari ameshaanza kumpenda mkali anaweza kumuita Rio. Sasa mwanamke ana mawili, achague kunyoa ama kusuka. Kana huo ndo mtihani mzito, kote kote anapenda. Takwaje? Nini kichoweza kutokea kana kawa si ya kushuka, kuzungumza wezi, mawazo kibao, akitafakari kushoto na kulia, anashindwa kuweza kuelewa, anatupa macho mbele. Anamwona mkali ule pale, yupo nje ya kafe, alikuwa akiweza kumsubiria. How did you know I was here? Umejuaje kwamba niko hapa? Anaambia mwenyewe, ulishaweza kuniambia. You see I want you to know Kana. Kama unavyoweza kuona, nahitaji kujua kila kitu Kana. That day. Ile siku ya mwisho, nini kilichoweza kutokea kwangu? Hajui chochote. My life. Maisha yangu. It ended. Yalikwisha. From that day on. I had no memory. Sina kumbu. Everything, even the color of my hair. Yote ninaweza kuyasikia na kuweza kuyaona ni tofauti. It's different, right? Ni sawa. Lakini hapa ndani ya moyo hisia zangu ziko pale pale, ni hisia ambazo zipo huru, haiweziwezi kubadilika. My feelings for you, bado nina hisia juu yako. Now we share together. Na natumai tutakuwa pamoja. Can we go back? Tuna tukarudi kule tulipoweza kutokea. To how things started. Minjun. Minjun. I want to go back. Nahitaji tuweze kurudi. Binti ana mtihani kana. Wapi apende wapi aache. I'm sorry. Alimwambia utanisamehe. I have to go back to... Inabidi niweze kurudi kazini. Alisepa na kumwacha mtaalamu katika wakati mgumu, bado akiwa na mawazo, akiamini huenda Kana sasa hivi hampendi tena, kashanza mahusiano na mkale anaweza kumwita Rio. Kwa hiyo kuweza kumpata inaweza ikawa ni shule, E, jambo laweza kumuumiza mno, lakini atafanyaje? Kana kumbuka mengi zaidi yanazidi kuweza kumuumiza akili. Yapi na yapi aliweza kutokea, basi ni shughuli Yote yalikuwa ni mawazo. Kila mmoja asikilize. Ni kutoka cabinet office. Kuna ombi la sioni kwamba kwa ajali alikuwa ameweza kuipata apelekwe kituo cha polisi, yani hospitali ya polisi kuweza kuweka ulinzi kuliko kuweza kuhifadhiwa katika nyumba ya bwana Rio. Hiyo amri inabidi iweze kufuatwa, sehemu yenye usalama kwa Sion baada ya kuweza kupata hiyo ajali apelekwe hospitali ya, ki, ya polisi ndiko mahali ambapo wanawezekana kuweza kupata msaada tofauti na sehemu nyingine. Eh, wanasema hospitali ya polisi ndio sehemu kwenye usalama kwa Sion, lakini onda baada ya kuweza kutoka pale, kuna plan anaipanga, alikuja kuweza kukutana na Rio. Nahitaji uweze kunifanyia kitu kimoja kama ungwana. Hatukujua ni mipango gani hiyo. Ni siri ya Honda, yeye mwenyewe ndo anajua. Lakini sasa hospitali ya polisi, sehemu sioni anapoweza kujipumzisha, sababu ndo sehemu yenye usalama kama anavyoweza kusema. Ndani inaonekana kuna muuaji anazama kwa lengo la kuhitaji kumuua akiwa na kinyago. Hatumeji wa vinyago wako wangapi? Kapigwa chuma za kutosha pale kitandani, anakuja kufunua Kaloba step. Kumbe alitegwa chuma zikatembea pale ndani. Alikuwa ni mkali Rio. Lengo ni kuhitaji kuweza kumpata Maskman. Sasa anakuja kuweza kucheki ameshambulia alikuwepo na mtu hapa ndani ghafla. Hola. Yeda. Walipita kona gani? Sura yake ifahamiki. Plani waliweza kuipangilia kama imeweza kufeli. Zikalia pale ndani. Kilichoendelea sijui. Ila baada ya muda hapo chini, mtaa kwa mtaani, usiku Huwezi amini, kuna mtu anatolewa berengi kishenzi. Rio yuko naye hapo nyuma, mchaka mchaka wangu wangu, anasepa yupo na maski. Nafikiri ni mtu aliweza kuingia kituo cha polisi katika ile hospitali kwa lengo la kuhitaji kuweza kumwondoa simu. Cheki anavyoepa Rio yupo naye Nafikiri kuna mtego tayari ulishaweza kuweka ukiamini kuna mmoja kati yao ambaye anawauza. asijulikani ni nani. Woda! Eh, bwana gari inakuja mbele yake. Kakataa gari mbele mbele yao. Rio Koso jamaa yule kule ni kipepe wa hatari. Akaona hata haiwezekani. Lazima niweze kumfukuzia mpaka kisha nampata. Anafika hapa tayari kashaweza kupotea kapita kona gani haielewi. Kuna jambo Captain Honda ameshaanza kuliona si zuri. Kwa nini hawa maadui wanakuwa wakifahamu location ya Sion kama sio kwa kuuzwa? Karudi huko. Sasa kila kitu kiko safi, kwamba kati yetu kuna mmoja ambaye ni msaliti. Ni yupi? Kati ya askari wa polisi kuna mmoja ambaye ni msaliti. Nilipata kitu cha ajabu. Kwa nini hao maadui wanajua location ya Sioni? <laughs> Naamini sio wewe. Kwa sababu wewe ni mtu mwenye thamani kubwa sana na unaweka umakini kwa Sioni. Ah. Umemsaidia kwa mambo mengi kwa wakati mwingi sana. Sasa ni nani huyo ambapo atakuwa ni msaliti? Je, ni hasara? Oh, Risa. Ni maswali kuweza kujiulizwa bila majibu. Sio naeleza kushambulia tena. Ah, ndio kila kitu kiko sawa, mnaje kuweza kuona pressure. Ni mtumiaji wa kinyago tena, labda ndo maana yake. Takwaje ni mtumiaji wa kinyago aweze kujionyesha na, na, na silaha mapema namna hiyo. Yote ni kutokana na ubongo wa Sion. Una chembe chembe za seli za Einstein. De, Sion wa ima doko ni? Sion kwa sasa yuko wapi? Yupo huko. Kituo cha polisi ni sehemu ya usalama kwa upande wake na wala sio kitu kingine. Hizi ni njama ambazo Captain Honda kacheza pamoja na Rio. Sione kuwepo hapo ndani. Hata walivyoingia walivyoweza kumkosa wakaiti kama vile kustajabia huyu mtu kaenda wapi? Ile kabaki kuweza kuwa siri yao ili kuweza kupima kati ya wawili waliweza kubakia ni upi ambaye ni msaliti, kati ya Risa pamoja na Sada. Sa. Okay, sawa nimekuelewa. Totsuzen katena koto itte. Samani kote aliweza kutokea kwa sababu ndio hivyo sikupenda kuweza kuachana hili swala. Kamba ni salama wala sijani. Anata wa ulikuwa ni mzuri hata ulivyokuwa kiweza kusoma Amerika. Eh, ne. Unaje kuweza kuomba samani ama kuhuzunika kwa lolote. Mimi nimekuelewa. Nakoto. Nitakusupport kwa kila kitu, kwa hatua yote na maamuzi uliweza kuyachagua. Wanamwita Ryoko, ni rafiki yake. Asalamu kuweza kuacha kazi hapa, sijui anahitaji kuweza kwenda wapi. Binti wanaweza kumuita Kana. Alimwaga lakini kazi hapa kafe hataweza kufanya tena. Nageuka, sijui kaona nini. So desu ka. Sasa nimeelewa na asante sana. Kono nihon de ishi no michi o mou ichido mezasareru. Kama umekubali kuweza kuwa dokta hapa Japani ni jambo la kushukuru sana. Hata baba yetu atakuwa na furaha. Lakini sihitaji kuweza kukaa katika ofisi ya baba. Okimochi wa wakarimasu. Naelewa hisia zako アメリカの医師免許をお持ち Hata kama ulishaweza kupata US medical license ya Marekani, hapa Japani pia inabidi uweze kujiandaa kwa mtihani. Yaani hapa Japani kujiandaa kwa mtihani. 現場を経験なさればすぐに勘を Kwa hiyo yote aliweza kupita, inabidi uweze kuachana nayo ili uweze